kati omusango gwa nanta abakugu gukomyewo mm. yes mumala budde the issue is not a trial no issue kyeki issue eriemu who told this man oh. oyo sa, sali yeah. okuba omusibe eyali olede handicaf oba yali adduka no nanta balipoted to kayunga the kayunga police deployed before this man was arrested mm. a, e, a e vehicle kekabangali came from kawempe bali bakimayoki kwekwajira sali oyo nakuba omusajja if policemen die lose their lives in the protection of, of suspects how could this man kill ate si mupolisi waliko defense ah, kakati mulete simu ye nze mbabulie ku ssaawa ezo eyamukubira yamala kukwata simu nakuba omusajja and west cotis gundi let this man tell you who rang him omusajja ali handicapfed olede ali kabangale and usually and why wasn't there a scaffo between the policemen because this man would be taken sebulime to okayunga police paraded in a group and nantaba could identify him but lwaki bamutta elimination buli prime suspect bamutta to protect katonosaliyakanya okufa so we know we call it situation evaluation the people want to conceal kuba mutaddeko panic mu government kaka mwagadde omukubata to conceal your foot marks abalemeredde kyogamba ye kaka talina misango gyakuzi ah, kakati ye mwamwejereza how could wekira be appointed ambassador pozi bamu appointing kimbagamba titemwiza kudira kadaga nemumuwa bwa deputy prime minister nemumuwa bwa east africa atenga east african parliament yetula wano countries rely heavily on this member states kakati atoyo gumaze okuerezinga history ye yonna akyayina political crowd okubogerera naye olowooza balowooza abali emmere tuli bameka hmm? tuli bangi omuntu gomwasindisi mu interreligious council omuli abakusaayo abakyabaki kati musindiseyo omusiraamu nemugaa oyo sheeka ali embizi oyo sheeka anywa omwenge kati muba temumwambudde mubali you should take the best because youare building a new state this african federation kati bombi balowooza babifuna it can't be we call it situation evaluation nti kakati nabagambye nti etteeka lya bairo mwe mubuliddwa solution gyemuwa museveni era as usual you do what does he want to, to solve he want to solve one thing nti insecurity kuba kakati ye mu mayindi ye amanyi nti bwotundu lya gavumenti ya uganda ekutegeeza nti erimu moolozi why besi gye yatandise okwepika ng'ategedde nti mbaba zaakomawo ntiapukomawo anti yebesijja alowooza hmm. nti mbabazi ekimukomyawo obusika ekyo tekiriiyo teri mukulembeze museveni tagenda kuwa ku muntu yali amwerezeemu nga alabye banne babatwala yaliwo zuma abadde vaisi wamukoze eki kiruba eh, mwana wasa yamukolaki dosantos olowooza ukulu ekimulwanyiso nalime musikira kiki obasanjo yalemesa atiku naleta yaladuwa eyo gambo tekyaliyo yali amwesimbyemutagendaetano of mbabazi mienezi museveni is going to live longa mbabazi yakibaze tiwe siddayo nja kufa bukadde siriddamu kubeera mu motoka nnene abaddano batuule <laughs> omanye mmwe hmm. mbagaye ntekyeta situation evaluation hmm. kati mukitegeera okuva n'olwaleero nabagana nti gavumenti ya museveni efaanana ebintu bibiri oba bisatu ekisooka hmm. efaanana emmotoka mubayigira okuvuga emmotoka pedros ani aba nazo instructor walero byatumisa instructor ah, ate aba agimanyi bano abasekula eddagala mu ssabo basuula essabo bayina ekisire <laughs> ate bayina tebayina ekisire nenansi tasobola kusuula ddwaliro kati abakola mu gavumenti ya museveni bwebavaamu mm. pedozizo aba zisigaziza tewali yali agenze n'abeerayo except besigi and besigi was iraq initially yali supported by western elites abawa besigi esente bali mu gavumenti kati ku luno besigi talina gyagenda kujja ekikumi abamulese ba security addemu atabangula eggwanga bafune ku sente bakandiko betakula ono omwana yebazanya pulaani b mm. established them with money without being minister of finance yeah, planning bidia eh. Eh. very effective oyo mwana nze mutya nti besi yagambye twetaasa okwetaasa okimanyi okwetaasa okweyamba okwerwanako okwetaasa kitegeeza nti oyagala kumala kizibu kyo nti omusajja yaliwo yekka kanetaasa oba omukazi yaliwo yekka ate okweyamba eh, okweyamba okimanyi oba okwetawuliza <laughs> era nakyo kijja mu serefe okwerwanako there is a struggle nti ye omanyimwe what you don't know olaba nekateeka yayakomawo fe mututyanga mm. a man who can leave government for eight years nembeera why am not used to government privileges tebagulangako omukazi anoba mm. nalemerayo ayina okubanga akola mm. obanga abaana be mulimu amututte okumulabirira mm. oba mufamireye mulimu yagagawadde mm. housewife tanoba mm. tamanyidde kwerabirira mm. those people in government cannot survive on their own bikoko bizungu emmere bweggwawo era wotegeera nti omuntu mwavu mm. enkoko ezungu aziwa ku doodo zimanyire zifulumekebweru <laughs> ngomanyi oyo talina these ones emotoka esimba obusimbi amafuta ne bamuwa tamama ziringa tamama kambabuli kateegayo yakuba essimu mm. sente nezigwaku nabaga nti i receive but i cannot ring there is no air time what is the air time mm. what is the air time nga takimanyi bilandire bamukola lisafo mukoze sadamu eh. kusimu yekwaliko obukadde busatu eh. tezigwako kati ye came back this one has come back and musabe the gains kubanga bobanga obadde mukyala wawaka mm. osobola okukkiriza okutandikira ku wahouse gaalo ngati eh, ne political crowd tojirina that's why i pito ufono kati bamalo kuvuma ate bakomawo kati anavuma chi <laughs> yes that's why i tell you the way you have recycling abantu abatembamala mu nyomanyi hmm. bagende okudda kati wacha ina value that's why some, some women decide ti wangu atanumvumira ku miziko tugende walala ninga tira ndiro lya banje miezi mukaka muna muna genda ngabinyonyi muna duka chiro Masasole. so once you don't analyze Museveni's government and the fact that these people are not businessmen in fact kankubuulire gavumenti ya museveni neva mbuyinza abo bonna bemulaba faamu tezisigalawo agriculture is not a business hmm. nti oli mukagolunda nti how ente is a human being zisizina ente zibaako ekirala ekizifiidinga thats why in america only 3 percent yerima you are subsidized era nibwe ogendayo okufaamu bagana eyo yaani eyo yaani eyo yaani balina emirimu mu gavumenti kiseka faamu teyamukwako mm. nga bamugobye ku bwavaisa nayigaga maketi gyeri eh, nayigaga maketi bagigaana naye ebizimbe bikyaliwogambye yes kazi bwe yali faama nga enkoko weziri ngaani atayagala kugula nkoko wa vice president that was not a, a farmer was an artificial farmer was not a commercial farmer thats in africa where influence goes through the door money goes through the window tebalekana kyovulaba hmm? otya nga basajja babawava muno bamulwana those who have outlived the gyms abali ku business archmanship naye wano buli rigimu ejja agala neyintwa series eh, gundi waliwo balanga bagiyita odo committee waliwo kovumu kyalisa oliemu waliwo makumiko apolo minisita ni makamoti deputy minister of finance yasigaza ka, ka, ka hoteli kali wano wabakuli ya taina akagula where does the, all of this wealth disappear is artificial nalabi omuntu omunga agamba munne timirundi mm. tomuzanyisa yeye kolya sente zenti this beggar who struggles yes i'm struggling according to the bible tuina kulisa kuntu you that's why god has blessed me bwalina sente empitirivu oyina muloya oyina mudokita oyina muscientist oyina mwani naye ate nze kugundi ku meeka zange ezomvuma obwavu mm. the disciplines ekitegeeza my, my bres mukimanyi nti nemugundi eno eh, kino ekitaba kyebayita ekyabagagga bakiyita batya eh, ekibeeramu abagagga ekibiina ekitabo Eh, eh, eh. genesis kirala naye kino ekirala temutwe kabaka lya wasad biri ataliimu queen taliemu mm. timbabeeramu mm. mubiramu babwongo babirugate ezo sinkole mm. apaana ezo njazike alla aba akwaziseko nga ukyali mukifo bwozivamu zigenda so therefore we are in a, a, a gonde a crisis a political crisis mm. naye ebyo byonna indicate ti museveni akyaliwo ferongo time kubanga yas effectively handled the parliament has effectively handled the army mm. ekikyamuleetera obuzibu polisi lwa bintu bibiri polisi teyina polisi maaso balina disipline committee temu bali jano ne balitwalawo kati kyekyassa abantu egindi kyawonye ekyakubya omusajja e, naye nefamiry zammwe muzinafuya nnyo omusajja wa polisi akubya omusajja sasi nti aleeta obukadde butaano Population mukuba ni muzika mukaburi yeyo. Eh? <laughs> Did you kill us to pay us? Ni nkuita ni nkugula. Zizit, mkubeduke wa police azirese. What we want is to bring this man for trial. Omairu achi president ya, ya leta gondi mumaji discipline. Koti masu ya tulanga ukuchalu. For the first time, Uganda is a, so, a soldier who kills Museveni Ali Kiria. You rape a woman, we kill you. Era mchitabe cha kubuli la. titwafuna ekizibu munsiko twafuna ekizibu abanyankole batta musajja omuganda nga banywedde omwenge <laughs> mugwezi naleeta obwaloya bwe musebe namugamba ti omwenge bagukwasa emundu nabwe bwegutta omundu oba mwenge gwegwamusi titwabakuba amasasi because first of all would have been misunderstood how can munyankole kirwe muganda nagenda nakyo this is the discipline this is what tamed the army polisi tekiriiyo naye abapolisi balina ayina encyaca ejabalinako ezo sente zebasala ku bapolisi nolyokayoolako kimu ekyo ekiri mu department eyo bakabanga niki abasirikale bakuba enduluwani museveni akaluka polisi akukumba kakukuma <laughs> ngayekiyodde nakibuuza jo bagenda mu palamenti bakibabuuzako how can you meet a police team and you don't ask about their uh, money when lyamme wazalendo yemanyiddwa who eats this money because bwogenda ku interview tuyina nti when im going to interview you i must understand situation evaluation tekakati bwetunulyanga oyo mangi eri ye akuze hmm. kakati ate mu africa manjeri naye yali kubye yakatona bono namudiriza akaswanyuke yalize eh, mukutereza <laughs> eh, ah, ah, nga mukunja naye waliwo omukyala bamuyitaomukyala ono fionani yayokana ne bana wasi omuto so yali muyimbi ate society mukasa ate society yavuma ono yavuma mukasa lwakiate anti kyenkubulira nti awa society gundi merichivinism naye teyalizemu ebyo yalitukuziza bufumbo nga naye akubayo akato nga mukuba akaswanya akalala kubanga kati oyo omusajja wafuna this man mm. he has married we muzungu you want to marry Muzungu has evaluated abazungu aba bakadde baba nasses which eh. family does, it, does this woman come from babeera ne pensioni zaabwe mm. hey, eh, agambulinzi kakitemala zakyakirezimaulidde ono akaddiye hey. Eh, eh, mwana kankubulire ah, ah, ye avuga emotoka hmm. yagimanya eh, bweirogira bangenyirira <laughs> kumbeeriepipira kakati nembabulidde tukiita situation evaluation hmm. banababukedde bawandika bya busirusiru evaluate the situation why bill gates yayawukana ne mukazi we at the expense of sharing a lot of money hmm. you must understand gundi ali go yayawukana ne mukazi we abantu bonna ne beebuuza nti aligo bakozi ayinayo omukazi amubanja omukazi yali tayagala agendera muki clinton ye nakipulayinga bulungi hmm. yaga nti clinton yeebyo byakola sibineewunyisa eyakulira mu violent famiry nga kitaawe yakubanga nyina kuba clinton hmm. jefferson eyamukuza mulala hmm. naye omukazi yamudefendinga yaga nti ono oh e, e, family jia kulira mune violence nebya kula sibi nene nyo why the woman wanted to stand for the president bana ba amerika bali ba mubuza how can commander in chief behave ngoteke dakwa kalira baro omwami wu the woman prayed it cool so we call it situation evaluation the moment you fail to understand the situation evaluation tikatabano tiba manyi ndibuli omukati anonyo chete gula mm -hmm. baba lazenti government yegenda kugwa ekenya waliwo omusajja bamuyita nicolas biwot hmm. bamuvunananga okutta abantu buli kimu kyonna people believed nti afuta moi biwot tajja kuba mu kenya nemweyamusibako nti tokame the situation naye omusajja oyo yali mugezi yagulanga abamawulire nti mumpandikeko nti nze nataka wesi hmm. nagenda mu kooti nagusinga nebabaziwa nti mumuliwe miliyoni kumi nga tazibajako by the time may came had cleared himself abato huko bonna government egenda okukyuka nga tekuli n'omu evidence nga kiconsiries mm. this what you do naye mmwe bebabaleeta gundi bagemeyire you should allow a situation that helps you to clean yourself clean yourself when you're still in charge mumwali mm. badde mweterawo n'okweterawo obukiiko bwabagemeire okaveemu ng'omanyi onalebe kutesomanyi bwe yakola bwe bali bamutwala mu byagundi bino tnawulidde bagamba mbu eh, olaba nekuteesa mirundi amutya mm, ndekanamwemuwa muleke kumpayiriza bintu ebyo bagendi mm. mirundi talinaamugambaku kunsi okujjaku museven mm. talinaamulale kakati nebagamba ate bwaligenda kuteesa yalemera mu dooko mhm. eh, yebagandi nedda mumbuulire ebyabbairu eh, gyebiri oba tibiriyo <laughs> yes you have the opportunity to try ourselves when you are still in power take a low profile omanyi kuba nabasajja bano kyebali hmm. kakoza mutale ani akyamunoonya who is looking for kakoza mutale yes abantu ba uganda gwe kasitova ku maapu newekweka nodda mu bibyo hmm. abantu bano tebakulumba neve gweva ku platifomu hango yowaserefu nebagantikaboyo eh, ekyamuyamba nokuyita kuba minisita dede people so kaboyo nga yetese mufaliso ogwe ngaagutwala eruziro e, e, lwa gavi ayita mukyala purezidenti mm. sengaawe lweyawangula everybody people you see once abantu were humbling people sympathize with you mm. but that, uh, people don't want an arrogant man this is how i have defeated them mm. amafuta mugashibye ekine ekyo be mujiwo muogedde bagenti na kine chikasi chino okuvao atatu akopoli ataka kati na kino chishigale ko wan kati umwera sogera ngako nai so but they are settled now what the professor told them in 2014 ndio msaja jaba baba malewo chibafunye mu miaka munana that's an african kana mbagamba nti e, e, you know point e, yo kujemu message you look what what your enemy wants to achieve what does Museveni want to achieve okuleta gundi eteke eri you explain one abantu abasinga obwingi mumakomera tebakola menga misanga ekyo hmm. no nebagaa nti oyo gundi kabafunzeki they spend money on lawyers when i help them for free tankubiranga nakusimu nabagamba nti oyo omusajja bagezi kasitolia kasaba bakutega bo bajjanga zobayamba bwebakutega gwe nozire nebakwata kufuka extortion case but uh, the, was this man bakafunza kya choosing the other man bakafunza ki straight to help but immediately bakafunza ki was arrested mm. the hmm. girl was silenced police did not pursue the matter mm. yes iyo strategy mujyegendereze nze teri muntu ampitira sente we nenfuluma nazo kujjako hamu eh, lwaki tofuluma nazo ah, ah. bakwata nazo ngaakuteze gujira mu good faith kaa nembagamba ekintu ekyokubiri mukitegeere ti omulamuzi agenda okuwa beiru hmm. amala kusoma fairo ya poliisi namanya nti yaza ejjaji bantu tebalina bujulizi omulamuzi fairo basooka ne bagimuwa ngaeyabasegirinya nategeera nti bano abapoliisi tebalina bujulizi thats why in some cases ono omulamuzi eh, nasaba yampeereza jajimenti ye but when I reached through with my gondi batabani bange baloya ni bambulira tunutaina jurisdiction musango kwa high court ne mpiji na mayumba tali mu mpiji musango tibwa je ya kutrai nganga amenye si, si, si tulikugwa farm yes mhm mm kagati long what what museveni wanted to achieve don't mm. abuse him kubanga museveni abaddewo ne bapolitical opponents be bantu museveni does not believe in political assassinations museveni gives you a political rope and you hanger yourself abamu bagenda life naye balemerera ne bakomawo so mm. look what the intention ba experts bali badde batuleetera is there another alternative kati nze nkuwa alternative nkuga nti no mwina koti ya corruption which stinks like a corruption itself mwina smaikoti eh, famire gundi byenda bakubukedde nabana abalala nga bafumbo bevuma ebyali badde mu kamera ne gundi nemubeera ne koti endala nyingi we have many educated army officers who are retiring create a special court for hardcore criminals tinyefunza amyuse mhm. ayina masters degree biri e masters degree abo bonna bolaba bano bagundi ono ono mukwana gwengundi oyo yemwagalako watufanagana wa perseverance tumukundi tumutere twakola ekibiina kyaffe mu bbiri kumu nga twagala bwa pulezidenti mu bbiri kumi namukaaga nebatuyoola kakati <laughs> naye akiremeddeko hmm. abasajja abagezi bakayula baani uganda has the best uh, educated soldiers get special code kubanga koti maso mujono nyimu jitati mune nabatali bamaje e koti maso munsi yona what does the word maso mean the maso lo mateka kantalo koti maso yetegezaji in america not every lawyer can go to a koti maso to defend a wound baba bamanyi ne kakati nze untwala mu koti maso nkubuze ndio why ndi anybody eh, who is found with the an item that is a monopoly of the army has recruited himself into the army. I'm on paper sonically. Hey, what Nagaying? Nagaying it out. Hey, but it's a mogra cuba border. Eh, about border, about and about going to make it a coffee. Hm, about taxis. Hm. Rose a rocket wallet in number, no wimpian kiddies. Huh? Order, go and impia kadiwa. Almost a chairman. bamwitanga mitwalo nkaaga yagula kakamunye mugongo gwambwa nga kagula emitwalo nkaaga nibagamba nti kakati abo ababoda nabagamba hmm. nti mugule smartphones mubeere ku stages mhm. buli atutta omuntu mukuba ekifaananyi banakuba ebifaananyi bana ono gwatadda utres nti ono gweyatutte ok ate banaabattirawa anti kati waliwo abatali ku stage baluyanza anti wasi wasi bamuveeko mm. nkugambye tinaba taxi tuorganize nze ndaba babirimba president mm. jawo sente za loading fee loading fee oyinza ozijawo omusajja driver bwe batunda emmotoka tagigenderamu mm. ekitegeeza dda ku stage ali aziriwa zine zitikka goloza singa tebazirwanira because a taxi driver cannot remain at home when his vehicle is sold and is not sold in a vehicle era oli uh, muntu ogitunda asigala ku nnamba ye eh, era wajja okufunira ngaatunda insurance eh. naye bana batalina bwonga obutunda kulowooza ekintu kyonna ffe bwe tuba tusoma mascom change agent you find out what has survived nti obusamize abazungu babulwanyisa basanga eddiini ya buganda obusamize eddiini yennono ne budda mu kitanda munda lwaki bulemeddewo yeyali eddiini yaffe ate nga waliwo neye yawabidde abantu bamugambye musamize ngaessabo lya butonda liri butonda liri muggulu emukono e eh. bino byebalimba nti nawe olina ddungu non alina ddungu owaawa ddungu abeera kubaeeno waliwo aloga emisango waliwo asuula eddalu waliwo akaba obugaga waliwo akaba oluzaalo tebabe omusawo omuganda tayinza kubeera olrawundi eh. apaana emmando buli imu erina kyekola kakati if you want abalokole bakuba obusamize why the operate like them era bwolaba stage ya takisi eriwo wabeerawo ekanisa eriwo oba omusamize eyazze amutelling you bapalatinga kyekimu batya anti bo bakkiri balina ebifaanagana bombi mwekereziya hmm. omusumba alonda mufaazi omu namuwa amaanyi agabigoba po bano buli omu abigoba genda genda ate oli abiraba nga mayembe twakutta amayembe gakiragala oba gakyenvu gandage ngalabe psychology kakati these people for us thats why ihave defeated all of these people i was watching a meeting of two people ne bakkiriza ti omusajja eyatukubye natuwangula mm. tumuleke let us try erich mirundi mirundi omwavu tasoboka naye omugaera nebabagamba nti omusajja ayina integrity mirundi si bya sente integrity kubanga byonna mbifunye having been in government at the center the command center gavumenti yodanna gibalabwe nti nti mulimu abakaaba nga sente bwezigenda okuyitya bamukuba kaatunule omukazi nga nasali talina mwana abakoledde emyaka musanvu mu ministry education mumututte mu justice ngaayina miliyoni kumi za dola zalabirira mumusibye muzirye pulezidenti yakamuzaayo egi nga bagaana kati baganye mukifuzi justice yagambye tetulina budde bwozesa misango e, amateeka gakugamba emyezi mukaaga ngaoli interdicted gulina okuba musango nga gubuliddwa atalina mwana abakoledde mu education bwemusasula bwe mutyo ani gwe basasudde obulungi so kakati zebi byonna golowooza nti bamalayo ekibabeeza ku luguudo abasajja baba baabula some of them waliwo embeera ekutegeeza nti aa ah, ah, kansigale nga sifumbiddwa era nabagamba nti omukazi ano bye naatadda yashipinga empisa z'omusajja hmm. yayamba abaliddawo kubanga bwagenda ngaamanya hmm. o oh, okuyingira nga mugenzeda kitegeeza byabadde akola birungi maama gundi bwomugaya bwotyo thats why nze mbabuule tukiyita situation evaluation hmm. nabagamba nti mwagende nemukulietinga paniki mu gavumenti hmm. nemulwanira obusika verale kakati abantu nebatandika okujampinga ku motoka ogibuukamu kwayatire kakati ale campaign zezobwa president mu there is a vacuum wiki vacuum nembagaa mubumuva ine mulwana ale you are telling the public that museveni is sick bamuli bamunju when my children started quarreling kiba kitegereza baditekitinje atinga tikiriyo kakati as a result mwagenda mu crisis gurupu emuneega nti wai gavumenti bwegwa abasajja balinako bwino katukwateko akati musibe n'alaalira mulinde akatabo kange vomit service by master bekakayamba fayiro musanvu bana bange bebakasomaabo eh? bonna abatta bakawese bonna kaka abamanyi bali mu security bamuyolaebyakakka biranze birandira mumpaleyo birandira mumpaleyo kasajja kasula wabbala mukekwesa waliwo biddamu